Fala galera, hoje é dia 6 de outubro, nosso quinto dia aqui no Tibete. É, a gente está parado aqui para esperar para contar o speed limit, tem que dar uns 20 minutos, então quero contar para vocês da night de ontem. Porque na China eu estava quietinha, desde que eu cheguei no Tibete, tudo bem, Tibete também é China, mas para mim é diferente. Desde que eu cheguei no Tibete, eu tô tentando achar um bar maneiro pra ir pra night. É, não consegui ainda achar um bar. Mas ontem eu colei com o guia do nosso grupo, que ele falou que ele ia tomar uma cerveja com os amigos dele. Eu falei, quero ir também. E, cara, gente, foi muito maneiro, porque o primeiro a gente foi para um restaurante super local. Com... Hoje viemos comer com os locais, o nosso guia, mais outros guias. Estamos num restaurante bem tradicional tibetano. Yes. Hello. Hello. Tashidele. Tashidele. Vamos curtir um franguinho, porque a gente tá comendo iaque todos os dias. Meu, assim, do jeito é, deles, pedi um pratão, assim, com um frango enorme, veio até a cabeça do frango. Ainda bem que eu não quis nem olhar. Mas aí a galera come o frango todo. Eu comi com a mão, porque comi aquele frango com palitinho com chopstick, tava impossível para mim. Depois eles vão e colocam macarrão, noodles, né? Em cima do que restou do frango, entendeu? Mas estava deliciosa a comida. E de lá a gente foi para Night. Aí ele falou: o que, você quer fazer? Não sei o que, porque aqui é mais comum aí é ir para uma Night tradicional, com dança e tal. Eu falei: demorou, vamos embora. Cara, a gente foi para um lugar tipo uma apresentação, assim, com é, grupos de dança, dançando coreografias. Cantores, vários cantores, cada cantor cantando três, duas, três músicas. única estrangeira do local. O resto era tudo tibetano. Eu tava realmente assim numa autêntica night do Tibete. E era uma night super artística, só que não era de estilo para turista, entendeu? Era bem local. alguns momentos, eles deixavam a pista de dança livre para a galera ir lá dançar. Adivinha o que, que a galera dança no Tibé? Dá uma olhada. É isso aí, dança do passinho. Fiquei lá fazendo meus passinhos anos 80 com a galera do Tibé. E foi muito maneiro, cara, ver a cultura, as coisas que são diferentes da nossa, né? Tipo assim, lá era meio que um teatro, uma casa de show, assim, e a galera entra e pede cerveja de 10 em 10. Eu já tinha reparado que nas mesas de cerveja dos tibetanos tinha uma cacetada de cerveja tudo junto. Eles pedem de 10 em 10 e vai pra mesa, só que não tem baldinho de gelo, não. A galera bebe quente, entendeu? Vem aquela penca de cerveja, fica tudo em cima da mesa, já, já vem quente, continua quente, todo mundo bebe quente e é tranquilo. E cada vez que você, praticamente cada vez que você vai dar um gole na cerveja, você é, tem que dar uma encostadinha de copo, tipo um brinde, mas encosta na mesa mesmo, uma encostadinha de copo rápida. Fora isso, se eles forem encontrar os amigos dele em outras mesas, é de bom tom que eles vão com uma cerveja ou mais, e aí eles vão encontrar os amigos, mas vão encontrar os amigos e tem que ir distribuindo a cerveja. A outra parada interessante também é que os cantores, se eles estiverem mandando bem, se a galera gostar, a galera sobe no palco e vai lá e coloca uma scarf no cantor. É... Tem um menininho que fica passando, vendendo essas scarfs, né, essas echarpes, e aí a galera compra e vai lá no meio e, e coloca a echarpe no cara ou na menina. mandando muito bem, eles colocam vários echarpes. Eu já tinha visto uma parada dessa na China, não tinha entendido o que. Ele falou que as echarpes são desejando coisas boas, né, pra pessoa. E se cantar muito, super bem, aí eles compram uma echarpe especial, que é enorme, assim, e colocam na pessoa. Então, tá lá o artista cantando e as pessoas comuns vão subindo no palco colocando o E-Sharp neles e da final que eles acabam tão cheios de E-Sharp uma em cima da outra. Super interessante. E além disso, no final tinha, tinha alguns apresentadores que também cantavam e no final um desses apresentadores ficou virando garrafa de cerveja e arrotando no microfone. Cara, eles arrotam tanto já normalmente. E ontem a gente teve a oportunidade de ver ele dando arrotos assim longos no microfone, muito engraçado. Oh! <laughs> E é isso, foi maneiríssima a night, foi show tá lá no meio dos locais. Adorei muito, dancei muito dança do passinho. Um pouquinho difícil de pegar o passo, quando você começa a pegar, porque o, o passo não é que nem a nossa dança do passinho, que é simétrico, não tem muita simetria, entendeu? Então quando você começa a pegar, acabou a música, ele troca de passo e já mandou ter que aprender tudo de novo. Mas foi muito maneiro, show de bola. É isso aí, vamos para as próximas nights. Beijos.